还记得年少的梦吗？那一年，那一群傻瓜，高喊着四个道理，别让时间轻易改变它。还记得要去哪里呀？雨好大也要出发，Go Go，不要回头，永远选择你要的生活。 太阳，人又怎能活着没信仰？我真的很难想象，如果世界就是这样，变成植物就不会受伤。人为何要有梦想？还梦吗？会痛吗？ 不过十八岁的洗澡，怎么提前冰凉？热情通通都被埋葬。快乐吗？遗憾吗？选择改变自己的模样，难道可以原谅？还记得年少的我吗？那一面，那一句傻瓜，要爱着四个到底。 好大烟。 去傻瓜，高喊着死磕到底，别让时间轻易改变它。还记得要去哪里呀？雨好大也要出发，Go Go，不要回头，永远选择你要的生活。爱情的年少的。 纯粹的快乐。